мен сені жақсы көрем сен дағы мені жақсы көресің бирок айлық акым экөөбүздүн чогуу болушубузду каалабайт да эмнеге экөөбүз чогуу болбой калдык экен э болбосуңбу тура эле бир күн келип алып кетем мен мага